Merhaba arkadaşlar, yeni bir bölüm videosuyla yine karşınızdayız. Pepper's Please'in 4. bölümünde kalmıştık ve aynen kaldığım yerden devam ediyoruz. 4. Continue. Gazetemiz okumuştuk arkadaşlar. tekrar tekrar sunmayacağım. Hızlı hızlı geçiyorum oraları. Dededededededede. Hatırlatma mahiyetinde ID kart çıktı arkadaşlar. Yani identity kart. Artık onları kontrol edeceğiz. Bunda olmayanları almıyoruz. Hemen başlayalım arkadaşlar. gene 15 dakikalık bir video olacak. 42 geçiyor. Hemen başlayalım. Hayır. Hayır. Yani Twitter meeting var. Ee, iki gün kalacaksın. Tamam. Ee, tarih, tarih tutuyor tamam. Male cinsiyet tutuyor. Ee, bir şey soracağım. Acaba olması gerekiyor mu? Şey verdim ama. bir bakalım. Ee, entry, per entry permitim var. Tamam. Şeyin yok. Ait kart. Ha. Entry permit olanlara kart istemiyoruz. Tamam. Bir dakika ya. Ee, kart ok Gristoski. Tamam tamam tutuyor. O da tutuyor. Cinsiyet tutuyor. Ya bir şey göremedim ya. Neyse geç hadi geç. Al annem. Hadi görüşürüz. Sıradaki gel bakalım canım cicim. Ya. Müzik ziyaret edeceksin. Ee, ne kadar kalacaksın? İki hafta. Bir dakika. Bir yani birkaç hafta kalacaksın. O da herhalde bir aya tekrar ediyor. Families'in e, tarihin tutuyor. Cinsiyet tamam. E, numaran tutuyor. Singleton United Federation. Bu Amerika'nın bir eyaleti herhalde. Ne var yani ne bağırıyorsun? Singleton tamam. Tamam geç ya sende de problem göremedim. İnşallah yoktur. Hızlı oynadım şimdi ya. Al. Teşekkürler. Sıradaki aha dedim ya. Invalid neyim ne? İyi, ismine bakmadık ya. Neyse. Ee, bu ne? Arkasının şeyini göremedim ben. Yok mu yoksa? Entry permit'in yoksa kusura bakma alamıyorum. Artık entry permit istiyorum. Entry permit'in nerede? Entry permit? Ticket var diyor. Ha, ticket alanlardan permit almıyor muydu? Allah alıyor muyduk almıyor muyduk? Kafam doğru ya. Ha al, alıyorduk ya tamam. Ömer'e ee, tamam. Tarihin tutuyor. Hmm, başka neyini kontrol ediyoruz? İsim, isim kontrol... Bir dakika. Identity kartın yok ama senin. Identity kartın olması zorunlu değil miydi? Zora koşuyorum arkadaşım var mı? Yok. Hayır. Anthony Permit. Hayır. Hayır. Hayır istemiyorum. Biletinde olsa almıyorum lan. Gıcıklık değil almayacağım. Hata yapmak istemiyorum. Gerçi Ay bastım herhalde. Kusura bakma yanlışla bastım ama yine ceza yiyeceğiz. tamam ya. Yanlışlıkla bastın. sorun sorun sorun transit için rica ederiz. Kalacakmış. Birkaç film kalacak. Tamam mali. Ha bugün kötü başladım ya. Koleçya ve Skrestin tamam. Ee, 13-12 tamam. İsim Anders Zank tamam. Passport number tamam. Evet. Hayır evet. İnşallah problem sen Yeter artık iki oldu. Evet teyze. Teyze gel. Antipermitin bu diyor. 6 ay kalacakmış. 6 ay. Tamam. Söyledin zaten 6 ay kalacağını burada. Senin 6 years oğlunu görmeye gidiyormuş. 6 ay kalacakmış. Tamam. Eee Tarih tutuyor teyze. Female. Tamam. pasport number. Tamam. Bir dakika. Tarih tutmuyor. Şimdi ben kaç teyze? Uyuya mı saldın? Ne yapıyorsun? Üste toprak mı atıyor? Lütfen diyor. Geçmem gerekiyordu. Oğlum bekliyor diyor. Bana ne ya teyze ya? Kusura bakma. Bizim de emir kullanıyoruz biliyorsun. Olmaz. Kusura bakma. Sen ne? kus kus neydi ya? Ee, bizi ziyaret dinliyormuş. Ee, 14 gün kalacakmış. Tamam. Enkyo, Teanuk, Yinton, e, ee, import vatandaşısın, Enkyo tamam, e, 17 12 tamam, tamam, böyle. Bir şey göremedim ama ya hata da yapmak istemiyorum artık bugün. Gerçekten sıkıcı bir gün. İki hata yaptım. Evet. Ee, Maalesef bizi ziyaret için gelmişsin. Ne kadar kalacaksın? Birkaç hafta kalacaksın. O da iki hafta tamam. İki gün. Hayır iki hafta. Tamam ya. 09, Passport number tamam. Cinsiyet tutuyor. Bişke, Bişke, Bişke. Republika vatandaşı. Stroya Grelian. Varmış. Bence permittir. Şöyle bir dava varmış. O bende daha yok herhalde. Kusura bakmayın beyefendi bekletiyorum ama bu da şey biliyorsunuz. Tamam. Bulacağım ya Leş şey ya valla. Yani problem bulmaya çalıştım ama bulamadım. Sanki içimde bir problem etmiş sanki. Tamam işte abi ben biliyorum ya. İnvalid neyim dedi ya. Başlayacağım ama ha. Ya emmi sen gene mi geldin ya? Entry permit'in nerede? Hayret bir şey ya. Bile bile adamı aldım içeri ya. Entry permit'in yok. Ait kartın yok. Yok dayı yok. Bak ait kartın yok. Ya alamam ki eksik verdi. Nasıl Magic Data hata veriyor anlamadım ki. Sen bunu tamamla. Zaten demişim pasport sakın. Çakma mıdır nedir? Anladım diyor. Geri geleceğim diyor birkaç. Geleceğim. bozdu. 3 tane uyarı aldım ya. Ha, mesaire bitti. 179 santim. Tamam. Kilon tutuyor. Parmenez'in isim Jarvale Tamonina. Tamam. Pasport numara. Ağustos santimini. Parmenez numara. Herkes gitti. Ben buradayım hala. Oyalanıyorum ha. Nasıl olsa. Yok. Bu sefer hiç uyarı almamaya çalışacağım. Sakin çalışacağım, yavaş. Çalışmayacağım. Ee, transit için geçecek bir şey ülke iki hafta kalacakmış. Transit'in de ah, Türkçesini de çeviremedim ya. Isabel Sperskova. Spers Sperskova. İsme bak, soyada bak. Ee, bir dakika. Passport number. Neden tutmuyor? güzelim. Güzel misin teyze misin teyze? Ne yapıyorsun? Nisi? Her detayın. Açarım onu. Tamam silah lütfen. Çık dışarı. Anlamadım. Buyurun. Bir şey açık yapmayın. Buna göre. Polis de sıktı. Yunan'da tamam var. Bir, yarım yıl kalacakmış. Yarım yılı da anlamış değilim zaten. 6 ay desene de şuna ya. Ee, Carolina Peixota. Peix, Peixota. Ee, number tutuyor. Cinsiyet bayan herhalde. Bayana benziyor. Ee, tarih tutuyor. Bir şey göremedim. Geç. Artık o kadar çok Doküman istiyoruz ki hata riskimiz daha fazla oluyor. Entry permitimiz var. E, Transaction bitmiş, E, iki gün kalacakmış. Tamam. Cinsiyet tutuyor. E, 15 10. Bir dakika. La bu adam. Adı neydi onu? Winter Street. Aha. Ne yapacağım ben bu adamı? Tutamıyorum da. Öteyi de yapamıyorum. Neyse ben bunu deneyip diye içeri almıyorum çünkü. Al. Nedenini sorma bana. girişine çıkışına izin ver. Aha. Girişi temiz diyor. Neden almadım diyor. Ceza yedik ya. Allah almayacak ki bunu. 2 gün kalacakmış. E, Yurko City, Koleçya, tamam Koleçya'da Yurko City vardı. Mercina Darina, tamam. Tarih, tarihin geçmiş be. Ede, uyuya mı kaldın ya? Neredesin? Hı? Yanlış yere tıkladım. Tarih, tarih, tarih diyor teyze. Hayır. Nasıl ya, öğrenemedim. Ne dedin anlamadım ama. Ben anlamam. Pasport, pasport. Evet arkadaşlar 10 dakikamızı geride bıraktık. Son 5 dakika. Five minutes. Güzel. I am just passing to Rogue. E, ne kadar kalacaksın? I am possible. Hmm, imkansız 2 gün kalabilirim diyor. Küçük bir şey dedi ama possible imkansız herhalde yanlış Yok impossible. İmkanımı verdi 2 gün kalabilirim. Öyle bir şey herhalde e, ee, tarihin tutuyor, Males'in şu kafanda çiçeği şey çıkar da görelim neyin var aşağıda. E, Michel Johnson tamam. Passport number tamam. Bir de regional map'ine bakarsak United'da Great Rapids var mı? Great Rapids var. Büyük Rapids artık ne tercümesi. Rapid'in anlamı neydi? Özen şey at Neden çıkmayı bu kadar kötü buluyorsunuz ki? Yurt dışına gidiyorsunuz be abicim. Ben bir kere bile yurt dışına çıkmadım. Eee çal... 30 gün kalacakmış tamam bir ay. Çalışma izni istemiyor muyduk artık? Ee, yoksa ilerleyen bölümlerde miydi? He e, sanırım ilerleyen bölümlerdeydi çünkü öyle bir uyarı vermedim ama. Steam Marmero. Ee, vatandaşısın. Entegre'ye tamam. Mali tamam. Tarih tutuyor. Brock Court tutuyor. Tamam. Bir dakika. Yani girişi ayın 10'undaymış bugün ayın 11'i. Ne yapacağız bunu? Evet, document. Ee, Gelemedim. Şimdi gelmiş. Ben de Geçişine izin veremiyorum. Şimdi Denit verdi. Hadi yürü. Hadi hadi hadi. Bir uyarı aldık. Evet, uh, first place. Uh, and Visa, I have you play. Çalışmak için buraya gelmiş. Bir yıl kalacak. Bir yıl kalacaksın, İki ay yazıyor burada. Ne ayaksın? Bir dakika. Yanlış oldu. Aa, annem. Burada bir yıl diyor. Ee, daha uzun süre yazıyor burada diyor. I'm actually birkaç ay kalacakmış. O zaman niye bir yıl diyorsun taşı? Tövbe yarabbim. Ağzımı bozdur yara benim ya. ya Male mi? Male erkek değil mi ya? Sen bayana benziyorsun. dayanır. Vay niçin? Cinsiyetin tutmuyor anam. Bayan mısın erkek misin ya? Vermiyorum lan onay. Bıcık değil mi? Bir uyarı da alırsam alırım. Sana sevmedim. Ver uyarımı. Hayret vermedi. Hayret. Hayret. Hayatım. Hayatım. Hayatım. vardı. Ne? Arkadaşını ziyaretine gidecekmiş birkaç gün kaldı. Mesela belli değil ne kadar kalsın. Hmm, maliye. Tamam. 10-12 tamam. Pasport numarası tamam. Posta Piotr. Tamam. Problem de göremedim ama. Ee, Degre'de Motor Cross var mıydı? Değil ya. Var. Eh ben göremedim. İnşallah yoktur. Az öncekini almadığını alırsak problemli problemli. Hayırdır? Lütfen Hayır. life Hayırdır? Hayırdır? Annem, entry permitin nerede ve ID kartın? Ne vatandaşısın sen? Entegre. O zaman e, entry permit lazım. Ulan çıkarırsan şimdi döverim. Hayır. Hayır. Ya hayır. hayır. Yok öyle bir dava. Gitmem gerekiyor en tehlikeli. Hayır. Yok öyle bir dava. Ee, arkadaşlar 5. günümüzde bitirdik. 6. günümüze geçeceğiz. Oh ne ya. Koşuyorlar, açlar, hastalar. Oo, oo. Ne yapsak? Ben bunları öldüreceğim herhalde işte. Ee, yemek vermeseydi. yoldur bilen beyanlar. Yani bugün bitti. Görevimiz okuyalım. Videomuzu burada sonlandıralım. The Ministry of Labor has instituted a special program. Ah, işçi mültecilere diyor e, World Pass gerekiyor. İş belgesi dokümanı artık neyse adı ondan gerekiyor diyor. Olmadan alma diyor. Evet arkadaşlar videomuzu burada sonlandırıyorum. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. İyi oyunlar, iyi eğlenceler.